تو بیدرنگ ها درنگ زرنگ آماده به کمکن خستگی نمیشناسن یه گروه پر انرژی خوب و ای آبشان رابل جی راکی دوما کای همه تو هم آماده به کمک سر وقت میرسن گوش بزن بیدرنگ هابوهای درنگ هر وقت یکی کمک I będzie tu pijak Wolno, słucham go, wolno